Game. Ah, hello yan, po. yan. Ah, hello, hello. Ba't Welcome. <laughs> Parihot na lalaki ko. Gago kayo ah. Ba't may ah. ka? Eh, gago. Gago kayo, gago kayo, gago kayo. Ito eh, Ay, gago may kama, ito gago may eh, kama. Gago yan, oh. Mabisa na tayo dito eh. Kaso lalaki ka pa. Gago to. Gusto saksahin ko ba? Gago matutulog. Gago yan. Okay, pakilala na tayo parang katabi. Gago yan, ah, tangin na yan. Eh, ako nga eh, pala si Onyo. Eh, ma'am, papakilala mo na sila sa inyo, ma'am. Uy, naku, naku, naku, naku, naku, Yan, yan. Bugog. Bugog. Kama pa. Bugog. Warpik to, kung mapapakatawa ko to. Ay, gago! Aray ko, puta. Ay, gago yun ah. Aray ko. Sira, uli Wala akong ginagawang masama. Gago. Tang ina mo Lipis ako, eh. boss. <laughs> Magugutom yan, magugutom yan. Lipis <laughs> ako yun. Nag-iusap kami. Eh, eh, gusto mo bigyan kita ng pagkain. Okay, ah, take two, take two, take two, take two. Nagugutom ka ba? Nipis ka? Baka gusto mo na pagkain. Ayun ako, bibigyan ka niya lang eh, flower. Yung sa ano kama yung binibigyan. Uy, putang ina! Dami kama! Matabasan yung ito, eh, kalbo pa siya eh. Narinig ba ako? Oo, oh, rinig, rinig ka, rinig ka, rinig ka. Ito, kalbo pa siya, eh, hindi ah, pa naayos. Rinig ka po, rinig ka po. siguro Ay, talon ka muna, talon. <laughs> Negative kalbo. <laughs> talon, talon ka muna, talon. Talon ka muna, space, space. Space, space. Uy, wag yung tawanan yung ano, yung babae. Oo, ayan, na anak. Wala kayong ah, respeto sa babae. lang ah. ng ano, ng binibigay ko. Sige, sige, Errol. Alam yan, ang dami na nila sa... Nakuha ko na. Partida, partida kalbo pa yan. Partida ka lupit, gobless yan. partida, kamu partida magkamukha pa kayo niya lahat. Hindi mo nabilis yan. Nangyayari kayo dyan pag may buhok na yan. Baka si ah, Boss Bruce, mahatap na. Madam Gaming. Si ano si Maria. Di ko alam ang pangalan, pangalan niya dito eh. Ano ba ang pangalan dito? Ano ba pangalan dito? Maria, Maria, ano yung name? Fucking inam. Tara madam, hatid na kita sa HP madam para makapagbabae ka na. Uy. Ay, ospital muna tayo. Pagayusin ko muna to. Ah, ah, sige, sige madam. Ay, ah, pa, madam, ba, baka pwede nga ako mag-drive na para sa kanya. O sige, ano, carry mo, carry Ay, mo. Bitbitin mo. Ah, pwede bang buhatin kita, madam? Oh, Anong Oh, madaming pochi. sasakyan tapos eh, mas... eh, umurong <laughs> ka na, Umurong ka na, Ay, umurong ka na wala Binuhat na kita. Ah, Paki-flex ano sabi na lang yung <laughs> Tapos slash easy. Ano slash easy ano ka po. <laughs> Eh, dadaling kita sa HP. Dadaling kita sa HP. Papa, opera ka. Binuwat lahat. Uy, talon, talon, talon. Dito. Talon, talon, talon, talon. Nipis ka, nipis. Punta HP. Ano yung Jacob? Punta HP. Huwag mo na sagasaan kasi nag... Oo, nagkapalit pare. Maganda maligay eh. Sinend ko sa'yo, sinend ko sa'yo. Tignan mo. Mm, <clears throat> kambal. Ay, oo oo nga. Di ba? <laughs> Oo, ang kambal. It was nice meeting you, ma'am. Uh, what's your name? Prepol, alam mo ang gagawin mo dyan. Pero English, English era yan. Oy, tawag, ka. Baby, baby. Ay, ay, ay. Tawag, ka, tawag ka. Kahit ano yun? Wala, hindi ko narinig. Balo. Tanggalin ko tong salamin. Saan, hindi nagsasalita? Sa... Ano ba salamin? Glass. Glass. Ah, glass. Gawin mo yung yata o ito. Parang ano yung salamin eh, yung manggago. Bas Oo. Oh. Ba't ako salamin to? Matagal pa lang ako. Kakapasok ko ng jowa ko. Mm. Eh, kung gaano ako katagal, dapat Kuto may provide ng sahod. Sa susunod. Ay, mamaya pa. Ay, Hindi ko compute natin. Papakita ko sa'yo paano gutumin yan. Eh, hindi sa susunod. Hindi, hindi. Maring aray. Wag, wag, wag. May armor ako. Ah, may armor ka ba? Sige. Gugutumin ko. Uy, uy. Hindi, wala. ka, ma'am? Wala dito yung ano, wala dito yung... Ay, baka walang pera. Ah, baka di ba yung pera. Wala ano pera, ma'am. Baka di ba kayo. Doon sa ano makeup papayos natin yung okay na nasa uka. Uy, luto uy. Mo mo mo nang isay nang isay nang isay. Nawala nawala. Nawala ya. Nang isay. Putang ina. Nang isay tas nawala. Nasaan? Nawala agad. Isay tas nawala. Anong anong anong ID nun? Sabihin mo. Tangina nang isay tas nawala. Nawala ya. Mabuga Toto to 5. Tingnan mo nga, baka sumabog lang yun. Ay, eh, ito, ito. Bago rin daw to si, ano to? Sama ba yan? 2 5? Si Sham. Nakita nila sa bodycam ko yung, ano, na presa. Ah, kaya... Gutomin mo nga ako, boss. ID ko 188. Sham, Sha, Sham Star. Ayan, dito, dito, Saan dito. galing? Nang isay, tas nang wala. Nang isay ka man. Pagtapos ka na, pera, ito pera. punta tayo sa makeup. Bakit, madam? no? Ang hirap pero. Parang may megaphone, pare. <laughs> Ulis ka ba, sir? Ulis ka ba, sir? Parang may megaphone. Ulis ka ba, sir? Parang may Jepon, Jepon. Reply, reply, reply. Reply, Jepon. Reply, reply, Jepon. Reply, Jepon. Reply ka daw. Usapin mo, Paul. Ah, saan, saan? Eh, ah, wait lang. Usapin wait. mo, yung ano, yung naka-megapon eh. Gamitin mo na yung megapon mo, dali. <laughs> ah, sir! Sir! oh, ayan, ayan. Ah, usapin mo. Bakit, sir? Ah, ano yung usapin mo? Parehas tayo ng boses, sir. <laughs> sir. ano, bakit nakakotse ba yan? Pulova? Gago ka na eh. Leftover, leftover. Ah, baka gusto nyo sir, ano, ah, tanggalin natin yung megaphone natin. Eh, mag-usap tayo ng maayos, sir. Ano pwede ba yun? Ano ba yun? Voice changer ba yun? Oo, maganda no, ganda no, ganda no na. Saan sa tenga? Mga bugok lang yung nagagamit ng mga bugok. Uy, ba't ganito yung Uy. ko? Ay, puta ka na bang ganyan eh? <laughs> Gangster. Gangster. Wala niya yun ah. Ah sir, ayos na ba ang iyong ano, vocal cords? Pwede na ba tayo mag-usap na maayos? Hello, hello. Paano pa yun, sir? Ayun, okay. Ay, baka sa vocal cords mo na talaga tayo. Ganyan na <laughs> talaga. Sa vocal, sa vocal cords niya. Sir, mukhang ano ah, Trispan yung mic mo, sir, ah. <laughs> Trispan, bago sa... Tri, Trispan, ganun kalayo. Par, parang nasa, ano eh, nasa loob ng kuweba, eh. Oo, parang ano, 3 meters away, sir. Mm-hmm. Yung, yung, web, mic. yung webcam ko kasi ang mic ko, sir, eh. Ah, Ay, nako. Hindi, eh. ilapit mo lang, ilapit mo lang. Siguro. Ilapit mo yung, yung ano. ginagamit. Alin, alin daw yung ginagamit? Webcam, sa may... Ah, kaya katulad kay parang Bisaya. Ah, okay, ah. ilapit mo lang. Game ah, okay, okay. Pag kasi yung... Uy! Uy! Nagwawala. Nagwawala. Warflex. Warflex. Nailista siya shapes na yan. Tama ah, Mamaya matatanggal mo Relax lang. Pa-makeup na tayo. Radyo, nagraradyo. <laughs> Sinasamba. Sino-sino niraradyo ano, <laughs> man. Radyo putang ina. Nagbibihis, nagbibihis, nagbibihis. Nagbibihis. Aba, aba, aba. Ay, nako. Puro ko ano? lata na dito. Uy pare, ito mo yung bago. welcome dito, welcome, welcome. Ah, welcome, welcome pare. Pengen mo nang pangsimula, negative 37 kayo. Sir, kami dapat mangingin sa panimula. Sir, bago ka, sir. Bago na din kami. Alam mo ba mga forma namin, sir, eh, mga rec illegal recruiter kami. Mm. Eh, ano kami, sir? Eh? Open-minded, open-minded ka ba, sir? May i-alok kami sa'yo. Ay, yung 1,000, gagawin natin 5,000. Nako, okay yan. Oo, <laughs> eh, mag, mag-meeting kayo sa Jollibee, ha? Ako, nag-iba yung pabalita mo. Madam, thank you po, madam. Sige, sige. Binigyan na pala. Uy, bakit na kami wala? Uy, ako rin, ako rin. Papi, papila. 50,000 lang yun. Ah, Ay, pila, pila, pila, Ay, bibigyan kita, sir. Bibigyan kita, sir. Ah, pila, pila. Wala pila sa ayuda. Bibigyan kita, sir. Ayuda. Pengen ako, ayuda. Sir, akin na, akin yan, sir. Ba't lang pala binigyan? Ay, sir, ako naman bigyan, sir. Hindi, mamaya, pagkatapos dito, bibigyan kita. Sige po, sir. Thank you. pera pa eh. Hayop na yan sa napaka-unfair. Ano, lahat ba kayo magbibihes? Oo nga, ba't tayo ba? Lahat kayo masyadong crowded dito. Sa pinto ko lapit, doon yung sa pinto ko. Onyok, nagbibigay ka ng ng rosas, ang dumi-dumi mo. Dumi mo. Lumabas ka, Ang dumi mo, baka hindi ka pwede Ando, dito. Oo, pare. Masyadong ano, baka ubuhin kami. Nadudumihan yung You're jowa ko. eh. Oh, tingnan mo yung dalawa, oh, nagbubuhatan ng lalandi nyo. Ang nyo. lalandi nyo, mga Family bubo. Alaska. Pamilya. Ay, Alaska, magano ka. Gago kanina. Nakita ko si Pochi. Kala ko si Alaska. Nung nagsalita, puta, natawa ako. Ayun. <laughs> Sabi niya, uy, Alaska, patulong. Sabi niya, <laughs> Pochi, to ako. Ang ina, nakakatawa. Sino kaya ang pang-apat na couple dito sa atin? Ayan, ayan. Oh, oh, ayan, shout out pala kay, ano, shout out pala kay Prince Ray. Ah, uh, naka bodycam ka ba, madam? Oo. Uh, shoutout na ah, pala. Uh, ano, wash, uh, uh, dalawa wash out naman kami. Ano. Dalawin, dalawin nyo kasi yung bodycam ni madam. Malam gaming. Ah, okay, okay. Pack. Hindi nyo dinadalo. Makakapnoy kayo ah. Dito, dito. Pack. Sinusuportan namin ko. Hindi, okay lang yun. Okay Wash out. <laughs> Wash out. Eh, di ko pa, di ko pa, di ko pa na sa Facebook si ano, ano pangalan nito? Si jowa mo para PM ko. Ba magbago yung isip talaga. <laughs> PM mo na lang ano, lab. PM mo daw yun. Oo. Walang forever. so yun guys, welcome back to my YouTube channel. Hello, may, problema siya kasi yung boobs daw, bakit daw maliit? Ay, gusto niya sana realistic. Gusto na. Uh, para pare po lang, yung tenga mo na naman dyan. Uy, bakit sumasalot yan? Military ba yan dati? <laughs> Ayan, yan, yan. Odds up. Ex oh, pagka. Sabi mo, pag tapos ka na, magpapa-makeup ka. Green yung, green yung buka. Tapos na, ah, tapos na. green. Okay, Okay, tara, tara. Galit Make ka, up ma'am? naman, Okay, make up, let's make up go, let's naman. go. Oh, let's go, let's go. Botin niyo ako, botin niyo ako ulit. Botin daw, botin daw, botin daw. Nagagulo, nagagulo, nagagulo, nagagulo, nagagulo, nagagulo, nagagulo. Putang ina, putang isa, putang isa yung Bagsak. Putang ina nyo. Ang bibilis nyo. Kabilis no. Pare, dito lang tayo sa Ayan guys, likod. no, we're Tangina. heading to the makeup section. Sabi, sabi daw, make sure daw. <laughs> Ang speed! Ang <laughs> speed. Ah, ano ka ma? Madam slash easy. Parang parang may procession lang dito, no? Ah, hindi, hindi, hindi. Eh, puta pa, basin nyo kami. Saan nyo? Pwede, sakay, sakay. Dito yung kotse. Mag slash, ano, sa yung kotse? you